Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksuses peaspetsialistina. minu igapäevaseks tööks on perehüvitiste määramine, maksmine Euroopa Liidu seaduste kontekstis ja informatsiooni vahendamine teiste riikide pädevate asutustega. koolituspäeva teemaks oli tutvustada lähemalt Euroopa Liidu perehüvitiste reegleid edastada informatsiooni, mis on vajalik teada, kui isikud suunduvad teise riiki tööle ja nende õigused, et tabatakse maksta maksimaalses määras toetusi töötamise alusel